Pues soy Miguel Ángel Pereira, eh, ahora mismo trabajo como asesor técnico docente en la Consejería de Educación. Me encargo, entre otras cosas, del programa Escolarium y también formo parte del equipo que está impulsando y organizando el, proyecto Innovatec o Innovatec, que nos llaman de muchos centros. Y anteriormente, bueno, en la vida civil, como le digo siempre a los profesores y profesores de Geografía e Historia, de secundaria, y los años anteriores, yo me incorporé este año a la asesoría técnica docente y los ocho años anteriores trabajaba en el Centro Nacional de Desarrollo Curricular, el sistema no propietario, que es un organismo del Ministerio de Educación, que tiene sede aquí en Mérida y que se centra sobre todo en la creación, y más que en la creación, en la aplicación en el aula de recursos educativos abiertos. Y la trayectoria anterior pues, ha sido la de un docente normal. Trabajé tanto dando clases en bachillerato como en programas específicos de formación, y siempre, por lo menos desde hace muchos años, estaba implicado en proyectos de educación abierta, de recursos abiertos y nuevas metodologías y tecnologías. Los primeros años creo que no. Quiero decir, yo creo que todos los docentes, por lo menos en mi caso, ¿no? y en el demás, necesitamos un tiempo de estar fuera del aula, de ver desde otra perspectiva de la educación. Muchas veces se dice que cualquier profesor o maestro debe pasar por equipo directivo, ¿no? Pues no digo que cualquier profesor deba pasar por la administración, pero sí que es una experiencia interesante porque te da otra perspectiva. Pero como te decía al principio no lo echaba de menos, pero ya en los últimos años sí, quiero decir, muchas veces cuando ves cosas que otros compañeros están haciendo en el centro, actividades, proyectos, propuestas, o tienes que publicar el artículo en el que los alumnos cuentan la experiencia que han hecho, se te empiezan a poner un poco los dientes largos, ¿no? Y decir, ostras, pues yo quiero hacer eso también. Entonces es una experiencia muy interesante, te da una perspectiva muy amplia de la educación, pero creo que es una experiencia limitada en el tiempo. A lo mejor yo no soy el mejor ejemplo porque ya llevo unos cuantos años fuera, pero sí llega un momento en el que empiezas a echar a faltar pues el aula, los alumnos, la vida diaria del centro, el trabajo compartido con compañeros. Eh, entonces mi experiencia es buena, pero bueno, llegará un momento en el que habrá que incorporarse al aula otra vez. En dos palabras, yo creo que ha sido divertido <laughs> y también ha sido un poco caótico, ¿no? Eh, realmente la experiencia ha sido, como yo comentaba a un compañero, como subirse a un tren en marcha. Quiero decir, el proyecto Innovate ya estaba en marcha, Colarium ya tiene un recorrido, por lo tanto había muchas cosas que ya, ya estaban hechas. Lo bueno de subirse a un tren en marcha es que el tren ya está funcionando, el maquinista ya lo tiene en funcionamiento, la gente sabe cómo funciona. Lo malo es que tienes que coger el mismo ritmo que lleva el tren, porque si no eres el último vagón y te, queda, te quedas en cola. Entonces una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y, pero también muy estresante porque requiere ponerse al día, requiere trabajar en muchas cosas, eh, mantener en funcionamiento lo que ya está y bueno, yo espero que en un par de meses o tres sea, me permita hacer las cosas que yo quiero hacer. Hasta ahora mantengo el ritmo del tren e intento no perderme. Bien, muy bien, quiero decir, yo creo que si algo nos ha demostrado Innovatel es que hay muchos profesores, muchos maestros, muchos docentes, y no digo solo muchos docentes, porque incluso hay programas en los que participan educadores sociales de los centros y otro tipo de personal, eh, no solo interesados en hacer cosas relativas a tecnología y a metodología y no en la educación, sino que ya la están haciendo. Eh, si no me falla la memoria, hay ahora mismo como más de 300 solicitudes de inscripción en Innovatec. En lo que respecta a Escolarium, pues se mantienen más o menos los números del año pasado, había 105, 106 centros que están participando y ahora estamos en proceso de análisis de muchos de los proyectos que, pues que se han presentado y la verdad es que hay proyectos increíbles, apasionantes, es decir, proyectos que envuelven a todo el centro, pues no quiero poner ningún ejemplo para que ningún centro se sienta aquí mencionado, pero sí puedo decir que si algo nos está demostrando, como decía antes, es que hay docentes que ya están haciendo cosas increíbles, que nos proponen cosas muy interesantes y además con un coste económico mínimo. Eh, entonces mi impresión es mm, que puede ser un proyecto, voy a decir fascinante, aunque sea un poco exagerado, pero es que puede ser un proyecto fascinante. Hombre, escolar y CREA yo creo que tienen que ir de la mano, lo, lo hemos comentado siempre desde el principio, ¿no? Realmente eh, a veces se ha visto, yo creo que erróneamente, a solo como una plataforma de libros de pago y si algo bueno, aparte de otras virtudes, tiene Scholarium, es que permite que cualquier profesor genere y cree sus recursos y trabaje con ellos a través de la, de plataforma. Entonces el hecho de que a partir de Innovate haya grupos de docentes en toda Extremadura generando recursos y además con el parámetro de recursos educativos abiertos y que esos recursos se incorporen con sus propuestas didácticas y metodológicas a Escolar y otras plataformas, a mí me parece un enriquecimiento increíble, sobre todo en el momento en que cualquier otro profesor va a poder utilizarlo. Entonces, que de manera natural tienen que ir de la mano. Quiero decir, los recursos de CREA tienen que incorporarse a Escolarium y Escolarium tiene que de alguna manera proporcionar la posibilidad de que los profes que se los encuentren puedan generar sus propias actividades y sus propios desarrollos. Yo creo si hay alguna manera, porque a veces bueno, es difícil motivar, los docentes a veces se enfrentan a circunstancias complicadas, bien por la disponibilidad de recursos, bien por circunstancias personales, bien por la trayectoria anterior, yo creo que la mejor manera es hablar con, con otros docentes. Hay un compañero de otra comunidad autónoma que dice que, exagerando también un poco, que Twitter es el, actual claustro de formación de los docentes. Y algo de eso hay, quiero decir, a lo mejor no es Twitter, pero si es el compañero que tienes en un centro de al lado o en la página que sigue, yo creo que es la mejor manera. ¿eh? Cuando hablas con otro, otra compañera o otro compañero, te cuentan lo que están haciendo, cómo lo hacen, ves que es algo más sencillo de lo que tú creías, creo que es el mejor sistema. Si algo tenemos que, que promover las administraciones, y no solo la administración de las empresas, todos los que trabajamos alrededor de la educación, es algo que se empezó a hacer con el programa Muévete del año pasado aquí en Extremadura y el hecho de que los profes y los, los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras puedan hablar y entrar en contacto con otros compañeros y ver que eso se puede hacer. Yo creo que es el mejor sistema. Y mostrar su trabajo a otra persona para que, se inspirar. Y conocerlo. Ese contacto directo yo creo que es la mejor manera. O sea, si alguien me preguntara, yo quiero hacer esto, no sé, yo le daría el teléfono de otro profesor y que se lo contara. Sí, es que, es que funciona así. La mejor manera de verlo. Sí, sí, sí. <laughs>